الأعمار من ولاية سوسة ما تكون رئيسي كان ما يكون برنامجك الانتخابي واضح وصريح وينجم يطبق على أرض الواقع على خاطر يزينا من الوعود الكاذبة على خاطر الوعود اللي تعطيونا فيها الكل ما تنجمش تطبق على أرض الواقع ومن بعد تقولوا معليش عصات سهليه باش نصلحوا كل شيء خلي البرنامج واضح وخلي مفصل كيفاش باش يطبق